problema, huevo, cállate la boca. No jodas, hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que pagar el agua, hay que pagar tu mierda. Vete al país, decía, será feliz, decía, joda. ¡Sáqueme de Latinoamérica! tu madre! Mira un guilloso.